Тут вас, кто действовал, вас живой. Дайте собой, какая-то Туда же, туда же. закончили пробную, пробную выстрел, Смотрим куда. посмотрели на свои мишени, сделали вывод. Я выстрелок стрельбу закончил 46 очков. Правый стрелок 43 очка. Следующую пару, да. <laughs> так, так часто бывает. молчим. Восемь. Сделали выводы. Подходим к оружию. Пять на зачет. Заряжается вся огонь. que 45. 45, правый стрелок. Дед щеку с любым кончиком. 10. Левый 44. Девять. подошли ко мне сюда. Посмотрели на свои мишени, сделали выводы, корректировку огня. Все поняли? Кто куда попадает, кто куда метится и так далее. Все, подходим к оружию, заряжаем. На зачет 5 пуль. Цель все огонь дали без команд. Десять. Вы из какого класса-то? Мы ну, из... из... Пятые, шестые, седьмые, восьмые. Пятые, шестые, седьмые, И как вам нравится? Да, вообще. Учиться, да? Интереснее, чем в обычных классах? Сколько всего? Все, так, ну что? Вот ручка, вот, вот. Вот, э, ручка. дальше. Дальше БМ-13. БМ. Да, Название просто Катюш. Это МК-4. МК-4 названы, правильно мы писали, Черчилль, то есть в честь премьер-министра Великобритании Черчилль. Он даже говорил, что в этом танке больше изъянов, чем во мне. То есть он признал там, что не очень-то хороший танк. Но ну, это вы правильно сказали, что это Бандера, это у нас Фердинанд, это все новые, новая техника в Ускрбите правильно? КВ-1, Ленинград блокадный Кировский завод, Тигр Т-4, новейший Тигр, Курская битва, Бел, э, Белый тигр, фильм, помните Дальше это выпускался миномет в Красный океан, это баррикады 82-миллиметровый пулемет. Это правильно назвали самоходную словку ИСУ-152. Это штурмовик Курской битвы появился Ил-2, Ил-2 и ну, Шушина. Ну, и, наконец, ну, это не саперская лопатка. А если посмотреть внимательно, смотрите, какая здесь труба. Какая труба. Это, это Миномет, саперная лопатка, миномет, лопатка, миномет. Когда бойцы шли в бой, они эту решочку поднимали, были бомбочки, то забрали за вас стреляли. То есть это лопатка, миномет, лопатка. То есть она имела двойное использование. И все. Значит, вы должны определить что изображено на каждом, э, на каждой иллюстрации. Что это за памятники такие? Вот э, цифра, цифра 6, цифра 6. Вот с помощью этого предмета немцы изготавливая немецкие э, листовки. Есть там листовка? Десятки пчеловод. И вот благодаря этому предмету они изготавливали листовки, и в эти листовки бросали на позицию. Я должен был на третьем быть ну, с чем я а Это какая-то путаница. А может это просто? Не знаю. Иван Васильевич, иди сюда. Идите сюда. Что какая-то вообще путаница. Сверчок. Второго, второго нет. Да, у меня вообще девятое. Первое, третье. Смотрите, а, а у Вани 144, третье, у тебя 144.